बाटा तो दोस्त ही रहते हैं कौन सा से कोई गाइस नमस्कार म Sharma BK one YouTube channel में यहाँ स्वागत है आज म चाहिँ पोखराबाट पञ्चासे जाँदैछु पोखराबाट लेक साइड पामे घाँटी छिना हुँदै हामी पञ्चासे पुग्नेछौँ यो चाहिँ लेक साइड हामी अहिले चाहिँ पामे बजार आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी घाँटी छिना आइपुग्यो यो घाँटी छिनाबाट माथि लागेपछि हामी चाहिँ रङ टर्न गरियो त्यो भएर बाटोमा धेरै दुःख पाइयो राइट साइड जानुपर्ने लेफ्ट साइडबाट माथि उलेर धेरै गाह्रो भयो हामीलाई माथि जान अझ माथि हो पञ्चास हेर्ने धेरै माथि हो त्यो देखिएको त्यो जरासँग जान्छ गाडी rớt rớt rớt lâu lâu कौन सा से कोई पन्ना गाइस ए ल है ल है ल है त्यहाँ यो बाटो त धोस्दै र त्यहाँ होला नि बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो बाटो रहेछ एकदमै गाह्रो भयो यस्तो बाटोमा यो बाइक मैले फर्स्ट टाइमै चलाएँ यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा त्यो पनि डबल लोड त्यो बाटो नि कति बेला उन्नति पनि अर्को बाटो Whew. पायो यहाँबाट त्यसरी माथि गएर हामी कहाँ छन् हामी हामी हामी हामी हामी हरे माथिको चोकमा कि लोकेसन देखाउनु पर्छ नि अरे हामी भएको के म्याप बनाएर यो दृश्य चाहिँ पञ्चासे भन्ने ठाउँको दृश्य हो यो दृश्यहरू चाहिँ हामी पञ्चासे जाने क्रममा बाटोमा देखिएको गाउँहरूको दृश्य हो यो ठ्याक्क यो गाउँ भन्ने त थाहा भएन तर पञ्चासे लाग्ने जुन बाटो छ बाटोमा पर्ने गाउँहरू हो यिनीहरू